安卓系统是吃内存大户，内存的大小直接关系着手机的使用体验。内存越大，意味着能常驻后台的 App 越多，不同 App 之间切换也会更加流畅。二零二零年下半年以来，各个国产安卓手机厂商似乎是约好了一样，先后推出了各种各样的内存融合技术。我是小夫，这期视频我想来聊一聊内存融合是如何实现的，是不是智商税？为什么我不推荐你开启内存融合功能？ 在说内存融合技术之前，我们得先知道内存是什么。有的观众觉得内存长这样，这样，或者这样。从原理来讲，手机和电脑上的存储器基本可以分为两大类：意识性存储器和非意识性存储器。意识性存储器的特点是速度快，不过断电之后数据就会消失，主要用于暂时存放 CPU 的运算数据以及与硬盘等外部存储器交换的数据。 我们在电脑和手机上常见的 DDR 内存和 LPDDR 内存就属于易失性存储器，而与易失性存储器对应的是非易失性存储器。顾名思义，断电后数据不会消失，不过读写速度相对于易失性存储器要慢不少，所以主要用来储存数据。我们常见的 SSD、U 盘、SD 卡和安卓手机的存储空间都是属于非易失性存储器。简单总结一下。 意识性存储器的容量大小，决定了电脑可以同时打开多少个程序；而非意识性存储器的容量大小，则决定了电脑可以储存多少资料。为了避免混淆，我会在接下来的视频中用存储空间来指代安卓手机的非意识性存储器，内存指代意识性存储器。安卓手机作为一款采用 Linux 内核的操作系统，软硬件结构与我们熟知的电脑非常相似。 所以命名上也直接沿成了电脑上的称呼，在安卓手机上，存储空间的英文是 internal storage，往往会被翻译成内部存储空间，对应的就是电脑上的硬盘或者 SSD。有的时候，内部存储空间会被莫名其妙的简称为内存。说到混淆硬盘和内存，年长一些的观众估计还记得以前逛电脑城的时候，被五百 G 内存支配的恐惧。 这里教大家一个简单的记法，无论是手机还是电脑，一般容量小的那个参数指的才是内存容量。由于内存价格往往居高不下，而硬盘价格相对低廉，所以大多数操作系统都适配了虚拟内存技术，如 Windows 的虚拟内存和 Linux 的交换空间。而作为使用了 Linux 内核的安卓，自然而然的也拥有了 Linux 的虚拟内存特性。 目前安卓手机上的内存融合技术基本可以分为 ZRAM 和 Swap 两个流派。简单来说，ZRAM 是通过将内存中不活跃的冷数据进行压缩，从而变相增加内存的利用率。当系统需要调用到这部分数据的时候，再解压出来使用。因为压缩和解压都要消耗 CPU 资源，所以 ZRAM 的代价是拉低手机处理器的性能，降低续航。Swap 则可以理解为安卓版的虚拟内存。 是将手机的一部分多余存储空间拿出来作为内存使用的技术。这项功能早在安卓二点几时代就已经出现了，不过当时安卓手机的存储空间使用的还是 e m m c 闪存，读写速度都不尽人意，主要还是用来解决安卓手机内存不足的问题。而现在，随着手机的存储芯片纷纷采用 u f s 三点零甚至三点一闪存，读写速度也得到了大幅提升，因此 swipe 才有了用武之地。 不过，UFS 3.1最大2 9 0 0兆每秒的带宽，相比于 LPDDR4X 动辄3 0 g b 每秒的带宽来说，还是慢了不少。从蓝绿两厂的宣传来看，内存融合技术指的可能就是 SWAP。不过，SWAP 会频繁的擦写闪存。众所周知，闪存是有擦写寿命的。对于以闪存作为存储介质的手机来说，这项技术可能会大大降低手机的寿命。 无论是 swap 还是 ZRAM 或是两种技术的融合，都没有办法从根本上解决安卓手机的内存占用问题。本质上还是手机厂商与 App 之间的博弈。手机厂商为了提高设备的续航，对常驻后台的 App 非常敏感，所以会采用杀后台这种比较激进的做法。而对于各个 App 开发商来讲，显然更希望自家 App 能常驻后台，顺便再互相唤醒一下。 这种策略会导致安卓手机的内存占用居高不下。不知道屏幕前的各位有没有这样的感受？现在 8G 内存的安卓手机使用体验好像还不如几年前 4GB 内存的安卓手机。很多 App 开发商不光喜欢在 App 中集成各种各样用户用不到的功能，还喜欢偷偷给用户装上全家桶。输入法竟然集成了浏览器内核，支付软件竟然想搞社交，云存储客户端却不厌其烦地给用户推送新闻。 某些 App 厂商恨不得把所有功能都集成到同一个 App 里，加上各个 App 之间的互相唤醒，导致手机的内存占用居高不下，所以就会发生这样离谱的事情：打开手机看了个新闻，却唤醒了输入法、浏览器和短视频客户端，内存一下就满了。对于各大 App 开发商来说，App 的用户体验根本不是主要考虑的因素，装机量更重要。毕竟，好的用户体验拉不来融资。 而装机量才是拉倒投资的根本。在视频的结尾，我希望各位可以思考一下，为什么我们手机中会有这么多垃圾 App？是不是 App 厂商们被我们惯坏了？